大家好，我是学长。今天的学长开箱为大家介绍一个问世其实已经蛮久的啦吼，但始终一直是学长心目中入门款手冲壶首选的一把手冲壶，Smartly。那正好最近呢，Smartly 也在推新的烤漆限量色吼，可以大家可以看到我手上这把就是限量的粉红色，相当的活泼可爱吼。 那这次就连经典款的玄铁黑一起为大家介绍了哈。那玄铁黑手冲壶呢，是台湾厂商 Smartly 自主研发生产的手冲壶。那两年前呢，它凭借着黑色的烤漆壶身、木头把手、还有壶钮，以及非常适合初学者的控水设计，一口气呢在台湾拓展知名度。 也是学长非常推荐新手的一把壶，吼。容量大约是五百五十 l 的中型壶身，相对于过去主攻大型壶的日本设计，吼，Smarterly 当初就看准了比较好控水的中型壶身设计，也开启了台湾一波中型壶的设计风潮。那接下来呢，我们来看三个影响控水的重点，吼，首先第一个短壶身和四十五度的斜把手。 它符合人体工学，你自然而然就很好控水嘛，对不对？那一般斜把手的这个壶身呢，就会比较长，你不得不把你的手肘抬高，因而呢就会降低了稳定度。那 Smart 当初设计呢，就是壶身比较短，当壶嘴在滤杯上方的时候呢，它的距离刚刚好会让你的手肘自然往下，形成比较舒适的冲煮姿势，就不用硬盯着手肘嘛，对不对？在给水的稳定度上呢，就不用特别练，就会很自然。 而短壶身，你那给水的角度呢，影响会比较小。那壶嘴你把它抬高或者放低呢，就比较不会有断水或者是爆水的问题。对控水能力较差的初学者来说呢，就是一个福音了。那第二点呢，适当的壶嘴的角度和长度，那它的给水呢就比较顺畅不费力。那 Smartly 的壶嘴呢，做的很精准。 那出水呢很顺畅啊哈，那壶嘴低头的角度会很好抓，一出水的水量大小差不多，就不会有前段你闷针的时候的给水呢忽大忽小的问题。那壶嘴的长度也是适中的哦，那主要呈现的是中小水柱，但它使用大水柱和点滴法的时候呢，它的转换一样是很顺畅的，因此它的给出的水柱呢几乎可以满足大部分手冲手法的需求。 不会过大或过小，对于初学者来说的好处是哈，你正常给水，它的大小呢就是蛮适中的，不太容易失败，就会提高你的成功度。然后第三点呢，就看壶身里面的防爆水垫片，还有较低的壶管衔接点。那斜把手的这种壶呢，它的给水角度盘就比较大基本上呢给水到最后都不太会断水。而 Smartly 壶身里面呢又添加了一个防爆水的垫片。 它可以维持水流的平均，那这五百五十 ml 的中水量壶啊，一直注水到最后二十 cc 呢，都能够维持稳定，全程不会有忽然大水或是断水的这种讨厌的状况哦。那它原本就已经是中弧形的设计嘛，它就轻了，你又可以装更少的水量，不用担心水流不稳定。那你减轻重量哦，当然就更容易把水控制好。那以上三点呢，都影响了使用者的使用经验。那部分限制、部分不限制的几个细节设计。 就展现出 Smartly 对使用者的理解呢是很精准的。那以徐院长观点来说呢，很多壶把给水线缩的更小，然后更单一，虽然好像可以把稳定度提到比较高啦，但去减少了手中壶的变化性和可玩性。那这把壶就没有什么寿命嘛，玩一玩可能很快就想要换壶了。那 Smartly 呢，在这点上还是比较精准的开放的。那你控水和可玩性呢都可以保留。 那这也是一把壶呢，值得推荐的重要原因。那谁都不想买一把只玩了两天就不玩的壶嘛，对不对？那 Smartly 呢，学长用了两年以后，仍然觉得 Smartly 是中系口径中最为好用的一把。好，那我们现在来示范 Smartly 的充足法后，那我们待会这个充足法呢，会使用到两种水柱，一种是小水柱，一种是中水柱吼，那也可以，家也可以看一下 Smartly 在给水转换上面的它的。 便利性，还有给水的稳定度。好，十六克、二十克的粉，然后研磨度呢是一般手冲研磨度，稍微细一点点，那也不用太细哈。如果你平常用四的话，可以用四或三点五。然后水温是用九十度，那我们准备开始哈。我们可以先做闷蒸，然后刚开始呢不用太紧张哈，你就自然给水给下去就好了，因为 Smarterly 这把壶呢，它的给水的大小呢，你水给下去呢就这么大。 还蛮好控的哈，四十 cc，它的控水的稳定度还是非常的好的哈，所以你不要畏畏缩缩的，觉得给水不敢给哈，请就自然的给下去，它的给水稳定度就很好了哈。那我们这次先使用四十 cc 的水量做闷蒸，那闷蒸时间也是三十秒，然后待会呢，我们在中心点一个指甲片大小的位置呢，我们做中心注水，那我们一直给到。 一百五十 cc 和一百五十 cc，那我们用比较小的给水，把甜感做足一点点哈，给用比较小的给水。OK，好，准备，好，准备给下去。那我们可以看一下，好，可以看一下哈，给水的水柱的柔软度，还有给水的海水的状况，其实可以看得出来哈。呃，这把手中壶它在控水上面呢，还是非常的容易的。可以看我的粉尘是很干燥的。 对，好，那我们这次控水呢会控小一点点，那我们甜度呢做足一点点，在一个指甲片大小位置移动就好了吼。好，可以看到我上面的粉尘呢出现干燥状况，这代表什么呢？就是我的给水的稳定度是正常的。如果你给水呢忽大忽小的话呢，你就粉尘很容易就会淹水。好，给他一百五十 c 休息一下。然后待会我们用使用中水来绕圈圈哈，绕圈圈。那我们分两段，好。 准备好中水给下去，好中水可以看到我的粉尘对不对？中间浮起来以后呢，然后慢慢的往外围绕，不用太紧张哈，就正常的绕，绕到最外围回中心。好，七十五 cc，然后可以看到我的流速还是非常的正常，代表说什么？我们刚刚在中间给水的时候呢，它的排速有没有被我们拉起来哈？所以中间一定要先给哈。 好，第二段，好，中间给下去，让中间的粉尘浮起来以后，然后呢再往外绕，这样你的对流状况呢就会正常，那你的喝水来的稳定度呢就不会闷闷的，就会清亮。好，总共给三百 cc，然后呢，这个就看得出来，前面是用比较小的水，然后做出比较多的甜，然后后面呢使用两次中大的水后，那。 斯玛利的控水还是蛮蛮适合用这样的手法的交叉的，那你也不用担心说一口气水会给到太多，那基本上它的控水还是在一定的范围之内的，你只要稍微前后调整一下壶嘴的角度就可以搞定了。好，那看完了斯玛利的充足教学以后呢，我们其实可以了解说一把好的壶，它除了就是给水稳定度要好之外呢，它在于小水、中水、大水的转换上面。 也要有一定的流畅度，吼，不然的话，如果你只能给小水，或只能给中水的壶，重壶呢，对于我们的可玩性来说，都会有所损失的，吼。所以这也是选择一把好的手动壶很重要的部分。那斯曼的力呢，就它在控制给水的部分，还是相对来说呢是比较有空间，但同时也让初学者容易上手的，因为毕竟它的价位，或者是做工，或者是它的可控性，确实都是比较好的。 好，那我们今天的徐长开箱就到此为止喽。那如果各位有任何问题，欢迎在底下留言，学长都会一一回复各位哦。那如果你喜欢学长的 YouTube 频道的话，也欢迎大家分享或订阅。那我们今天的节目就到此为止，那我们就下次见喽，拜拜。